بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کامران بھائی کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں اور یہ ایک ایسے انسانی روح میں فرشتہ انسان ہے کہ جنہوں نے مجھے کہ جو خود سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید میری آخری منزل ابھی قبر ہے ایسی کنڈیشن سے نکالا اور مجھے ایسی زندگی کی طرف کہ جو کہ میں چھوڑ چکا تھا اس طرف دوبارہ آنے پر اس طریقے سے مجبور کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آستہ آہستہ آستہ آہستہ آستہ اسی زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گیا جس زندگی کو چھوڑ کر میں ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلا گیا تھا اور میرے لیے یہ لفظ بہت نیا تھا اللہ پاک نے اس انسان میں اتنی استطاعت اور اتنی قوت رکھی ہوئی ہے کامران بھائی میں کہ یہ اپنے موٹیویشن اپنے ان الفاظ سے بندے کو ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس بندے کے اندر نئی روح پھونکی جا رہی ہو میں جو کہ بالکل نا امید ہو چکا تھا ہاسپٹلوں کی میڈیسن کھا کھا کر اور ایک ماہ تک پاگل خانے میں بھی رہا لیکن اس کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انگزائٹی بیماری ہوتی کیا ہے مجھے یہی تھا کہ مجھے جنات ہیں مجھے کبھی کوئی کسی دم والے کے پاس لے کے جا رہا ہے کوئی کسی کے پاس لے کے جا رہا ہے لیکن ایک دن اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں یہ جو لفظ ڈاکٹروں نے انگزائٹی لکھ دیا یہ ہوتا کیا ہے تو میں نے انگزائٹی لکھا تو کامران بھائی کا وہاں انگزائٹی کے بارے میں میں نے وہ لیکچر سنا اور انہوں نے جب اس لیکچر کو سنا میں نے تو اللہ کی قسم کے میری آدھی بیماری اسی ٹائم دور ہو چکی تھی اور میں دنیا میں واپس آ چکا تھا کہ یار یہ جنات کی دنیا میں میں نہیں ہوں یہ واقعی یہ بیماری ہے اور یہ اس طریقے سے پھر میں نے ان کا چینل جو ہے نا اس کو سبسکرائب کیا اور اس کے بعد میں ان کا باقاعدگی سے لیکچر سنتا رہا اور جیسے جیسے سنتا رہا میں نے ان سے کوئی پرائیویٹ کوچنگ بھی نہیں لی لیکن جیسے جیسے سنتا رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی میری بیوی میرے بچے میرے سارے ہی اپنی جگہ پہ اتنے خوش ہو گئے ہیں اور سارے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے بھائی کو ساری زندگی سلامت رکھے اور ہمارے جو ہے نا جیسے بندوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی اس کاوش کے صدقے ان کی والدہ اور ان کو اس سے صحت اتنی عطا فرمائے کہ یہ لوگوں میں جو ہے نا وہ اسی طرح کر کے جو ہے نا لوگوں کو زندگیوں کی طرف لٹاتے رہیں کامران بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں اللہ پاک آپ کو زندگی دے میں نے آپ کا ایک ایک لیکچر سنتا ہوں اور آپ کی ایک ایک لفظ کو پڑھ کے جو ہے نا اس کے اوپر پیرا ہوں کہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں ابھی اس قابل ہو چکا ہوں کہ اپنی مرضی سے سوتا ہوں اپنی مرضی سے جاگتا ہوں ورنہ نیند مجھ سے کوسوں دور بھاگ چکی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آپ کی والدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس والدہ کو بھی اعلیٰ مقام دے اللہ تعالیٰ اس والدہ کو زندہ و سلامت رکھے جس نے آپ جیسا ہے جانا وہ دنیا میں دنیا کے والے کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے نا وہ ایسے مردوں ایسے عورتوں کے لیے مسیحا بنے کہ جو زندگی سے نا امید ہو چکے ہوئے ہیں تھینک یو بہت مہربانی کامران بھائی